Hihintay pa namin ng grupo. Si Boss Johnson. Boss Ron, tama lang. <laughs> may hawak ng camera si si Boy Rayuma. <laughs> Ayan na, ano sa policy mga pare oh. Okay, bye-bye. Bye-bye, go pare. Maraming yan. Ayan, go. Okay. Bogli Boy, Bogli Boy. Kuya Jer. Tapos si ano, tapos si ano, si Boss Enteng, nauna na sa amin. Ang bilis. Iniwanan na ako. Boss Bernie! Si Boss! Nakahuli ulit si Boss. Sana na. Okay. Let's go! Eh! Doon tayo sa taas! tayo, tabi, tabi. Ah. <laughs> Para dito sa gilid, dito sa gilid. Yan. Yan. Sarap, umulan. Labas. Labas. right, all right. Omega, Omega. Rhea. <laughs> Rhea, Omega. Monkey! <laughs> Boss, kamay, kamay. Kamay, kamay, boss. <laughs> okay. Pre. Parang nasa ano tayo? Loti 1, Loti 1. Loti 1, 2, 3. wala siguro. Wala, ayaw. Loti 1, 2, 3. Wala rin kayo, wala dyan, no? Loti 1, 2, 3. Meron? Uh. Bundok 1, 2, 3. Bundok 1, 2, 3. Oh! Ready? Yes! Tara, tara. Johnson, di nakuha sorry, sorry, sorry po. Tapit na mawala yun. Ayan na wala. Wala na. Yan, puta, the best, pare. Parang ako yan puta, no? Hindi pa ako tapos. Kaya parang ikaw ang pinicture mo, ha? Ah. Pare, parang nawala yan, no, ha? Ah. Ano ba? Pare, rookie yan. Ngayon pa lang, sir. Pare, uh, overlooking ng Tanay, Sampalok. Sampalok ko to, are. Ay, dalaykan. Basta ano, na, dalaykan po, bas. At ah, Dalahitan. At ah, da, Darahitan, o to. Overlooking sa Darahitan. Ayan. O, nagpa-picture si Bossing, JD o. Ma, boss, usong ka pa raw ng konti. <laughs> si Marco pa rin picture eh. Boss, sama ko na rito, boss. Boss. Yes. Pare, parang bilis sa amin ni Boss Johnson ah. artista ka dyan, boss, ha? Next, next, next! Ay, mauna ako sa inyo ron. Oh, ah, isa pa. Yes, pare! Wala si Mare! <laughs> Wala signal! Wala signal! <laughs> kukuhanin ko no para wala talaga signal. Yung mga madali malobat. Pogliwan, <laughs> pogliwan. Mamaya maligaw ako eh. Hindi ko alam eh. Hindi, nanong ko lang para makita yung last pack. yata to sa cardiac ah. Basta tinay cardiac. Pare, ganito pa yung cardiac pare? Yan, ganyan yung cardiac. ha, basta tiniron? pare, kaya yan. Mamaya, ganyan din tayo mamaya. Ha! Huh! Kong, tabi kong. Wala na pang pababa! 18 tsaka 19. Night bike. Ayan po. Grabe. Ang packet hindi kinaya. Go ahead, go ahead. um, ah, ba- ano, ah, Bogliwan, Bogliwan. Maghihintay kayo dyan. Hmm, maghihintay kami. Okay, okay, 10-4, 10-4. Oo, Tara. na dito, samahan mo kami. <laughs> Sabay na tayo. Ah, ah, ganun lang yun eh. Tingnan natin kung kaya, boss. Kaya lang, pahinga tayo, boss, ha? Ah. Ah, okay. Hindi, boss, i- ah, abulin kita. Walang problema. Pampalambot. Okay.